小文生日快乐！干嘛呢？么生日快乐！生日快乐！生日！ <laughs> 这个视频一定要录，你说这个视频是我们村一辈子记忆，知道吗？以后放在什么什么世界，之外什么之类，的，一定要放在上，你知道吗？这个给我来。 <laughs> 你今天太帅了，就是你要说说，不反你是不是不反击，你知道吗？你是不是不反击，你知道吗？你让我，我弄我头发弄多少？ <laughs> 你你知道吗？我操！别别别别把我箱子弄破了！ <laughs> 你说我的眼镜。 太高兴，太高兴了！来，过来开玩笑我，开玩笑 <laughs> 我！操， <laughs> 那这造型，永斌，你你你你也觉得这造型啊？你是怎么想的？我操，我今晚真酒，哈 <laughs> 我的头白洗了，我回去洗头去！我操，为什么这样对待我？